الزمي بيتك ولا تخرجي منه إلا لحاجة الأصل يا إخوة أن تقر المرأة في بيتها هذا حكم الله تعالى أهل التغريب أهل الفساد يقولون الأصل أن تخرج المرأة للعمل وألا تبقى في البيت وجودها في البيت معناها أنها عاطلة وهذا خلاف فطرة الله تعالى الله تعالى يقول وقرن في بيوتكن وهؤلاء يقول لا اخرجن من بيوتكن نحن نقول لا تخرج المرأة إلا لحاجة إن كان لها حاجة فلا بأس من الخروج وإلا الأصل أن تبقى المرأة في البيت ولذا أسقط الشارع عنها كثير من الواجبات والأحكام الشرعية مراعاة لهذا الأصل أيما أفضل أن تصلي المرأة في المسجد أو في بيتها يا إخوة في بيتها جاءت أم حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك إني أحب الصلاة معك قال صلاتك في بيتك خير من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي اليوم مسجد من؟ المدينة التي الصلاة فيها عن ألف صلاة ومع ذلك صلاتها في قعر بيتها أفضل من صلاتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بغير من المساجد وأسقط عنها النفقات من الذي ينفق الرجل أم المرأة الرجل وأسقط عنها الجهاد وأسقط عنها كثير الجمعة كل هذا من أجل مراعاة هذا الجانب وهي أن تبقى المرأة في البيت ولا تخرج إلا لحاجة لكن الحضارة الغربية الآن على النقيض من ذلك تخرج مع الرجل سواسية من الفجر إلى المساء من يبقى في البيت من يعتني بالأولاد من يربي هذه الأسر هذه كلها أصبحت لا شيء ولذلك جوعوا الشعوب الإسلامية من أجل الضغط على تغيير النمط الموجود في البلاد الإسلامية في أن تبقى المرأة في بيتها فأصبح الرجل وإن كان كارها لهذا فهو مضطر لأنه لا يمكن أن يغطي تكاليف الحياة إلا إذا خرجت المرأة لتعمل وهو يخرج العمل وهي أيضا تخرج للعمل لابد أن نتنبه لهذه القضية إخوة لأن خروج المرأة في البيت كثرة خروجها سيكثر احتكاكها بالرجال وهنا مكمن الخطورة وإذا وقع الفأس على الرأس لا ينفع حينها النياح والصياح